大家好，我是黑猩猩老师，今天也要来和大家介绍猫。喵星人征服地球的行动又因为我更进一步啦。今天是第六到第十位，没有看过前一集的朋友，我会把连接放在这里，欢迎各位也去认识一下一到五位喵星人哦。除了介绍之外，我也会加入饲养的难易度，以 A B C D 来分级。想要开始养猫的朋友们。 也可以当做参考，也欢迎大家留言讨论哦。想支持我的频道，看到广告可以帮我多看几秒，并且订阅、按赞、分享加小铃铛。那么就开始今天的影片吧。第一位要介绍布偶猫，与波斯猫很像，其实两者不同。布偶猫的毛比较短，也比较滑顺，是大型家猫。 雌性体重三点六至六点八公斤，雄性五点四至九点一公斤，平均身长六十公分，寿命十五到二十五年，约养四年体型才会定型，有漂亮蓝色眼睛，猫仔甚至会用它眼睛的蓝色纯净度来作为评分。长毛多是真毛，缺乏浓厚的内层底毛，性格温顺。 抱起来软绵绵的，和名字如出一辙，像布偶一样柔软可爱。根据资料，一九六零年代，一只名为约瑟芬的家猫，可能是波斯猫或土耳其安哥拉猫，与一只不知名的博曼猫或缅甸猫产下一窝幼猫，这可能就是世界上第一批布偶猫。后来，配种师安贝克买下几只幼崽，并加以培育。 就有了现在的布偶猫。最大的布偶猫团体为国际布偶猫俱乐部，简称 RFCI。毛色略分为六种，分别是海豹色、巧克力色、蓝色、丁香色等等。此外，布偶猫和暹罗猫的出生存活率在家猫里是最低的，因为四十趴的布偶猫都是近亲交配的产物。 因此容易出现畸形胎儿。布偶猫适合家养，脖子上还有一圈可爱的毛巾。有句话说，猫是流体。如果你抱过布偶猫，那你就会发现这句话的真谛。布偶猫性格好，容易饲养，爱撒娇，颜值破表，温柔听话，真的是晒猫吸猫的必备良药。如果你是养猫新手， 我会给布偶猫一个 A 级的分数，虽然毛量多是一个小缺点，但毛小孩的毛就是饲养前必须克服的一个难题。第二位是芬克斯猫，价格昂贵，约二点七万至六万台币，又名加拿大无毛猫。猫如其名，全身光秃秃，不带走一片云彩，肌肉发达，毛量稀少。 皮肤皱巴巴，头部围成三角形，眼睛大像柠檬，眼睛多为金色，对阳光十分敏感。体重约三点五到七公斤，体型中等，约三十至五十公分，平均寿命九到十五年。个性活泼贪玩，能与其他猫狗和谐相处，渴望主人宠爱。 虽然常在电影内扮演坏 BOSS 的宠物，但实际上没有攻击性，非常老实，与它的外表形成一个反差萌。芬克斯猫是加拿大多伦多市的养猫爱好者，在一九六六年从一窝几乎无毛猫仔中，经过近交选育，对猫毛过敏的爱猫者特别培育出的品种。 这种猫是自然基因产生突变的猫。虽然早在一七零零年前就有南美墨西哥原住民饲养过这种无毛猫的记载，但直到在猫展中获得成功，它们才开始进入人们的视线。二零零五年，国际猫协会 （TICA） 才承认该品种，并将它评为稀有等级。 芬克斯猫虽然少了毛茸茸的要素，但其实内心温柔，对主人忠心。饲养上除了要注意皮肤清洁，还有价格昂贵之外，没有什么太大的缺点。如果你对猫毛过敏，可是又想养猫，刚好手上还有闲钱，那我会推荐给你。黑猩猩老师会给芬克斯猫一个 A 级的分数，因为我也很懒惰，不用扫猫的猫最香了。 第三位曼赤肯猫，名字来自《绿野仙踪》里的曼赤肯矮人，个性外向、聪明且反应快速，能良好回应主人。身材矮短，好奇好动，敏捷快速，双腿短没有影响奔跑和跳跃的能力。体型中等，约二点八至三点二公斤，体型小巧，适合家养。 正常肩高约二十公分，世界纪录最矮曼彻肯猫身高仅十三公分，名为 Pixel，翻译成中文就是像素的意思。一九八三年，路易斯安那州雷维尔的一位音乐老师，在小货车底下发现两只短腿的猫，将猫带回家后，发现两只猫都怀孕了，且脚的强度极短。 他收留其中一只黑色的猫，并取名为黑莓。黑莓的孩子可以在外自由活动，因此他们发现这个短腿猫品种可以和普通的长腿猫杂交。后来发展出了一套繁殖生育的计划。短腿基因是显性基因，因此曼赤肯猫父母生下的小孩，六十六点六趴会是标准短腿猫。 三十三点三八会是非标准长腿猫，曼赤肯猫天生安全感强，活泼外向，与周围人事物能相处融洽，不论是儿童或是其他宠物，所以适合养在公寓里，很适合第一次养猫的人。不过因为天生基因缺陷，容易造成肩胛骨前面的脊椎下沉。 胸部凹陷等遗传疾病，也容易患上关节炎，因此我会给他一个 C 级的分数。没有饲养购买，就没有缺陷猫的产生，就没有因人类需求而痛苦的猫啊！虽然曼赤肯猫是自然的基因突变，只要配种优良，就不太会有基因缺陷等问题，但还是比起一般猫容易出现疾病。 因此，无论如何都想养它的话，请慎选猫咪来源，再进行饲养。第四位苏格兰折耳猫是一种基因突变的猫，软骨部分有一个折，使耳朵向前弯曲，并指向头的方向。虽然很可爱，但是我一开始就必须给它一个低级的分数，原因我接下来会解说给大家听。 折耳猫体重二点五到六公斤，全身浑圆，看起来就像一颗毛茸茸的皮球。骨骼中等，肌肉发达，平均寿命只有六岁，没发病可以活到十三至十六岁。个性安静，善于交际，虽然很喜欢一直睡觉，不过也喜欢与主人玩耍。苏格兰的农民威廉·罗斯偶然发现了第一只折耳猫。 是一只白色、有着独特折叠耳朵的小猫，取名为苏西。苏西生下小猫后，罗斯就有意地开始繁殖这种带有奇怪折叠耳朵的猫。很快，其他的猫繁殖者和遗传学家发现了这个品种。后来，因为长相可爱，被大量繁殖。苏格兰折耳猫因为天生基因缺陷，软骨造成耳朵弯曲，因此是天生有缺陷的猫。 发病率极高，通常九个月大时会发病，发病后会非常痛苦，并且活不过一至二岁。因为其可爱，所以掀起过一阵风潮，导致不良商家用折耳猫配折耳猫，繁殖出百分之百全折耳。不过，这种全折耳猫通常发病率接近一百趴，痛苦又活不过两岁。就算不是全折耳的折耳猫，也不建议饲养。 因为没有市场就没有培育，也不会出现苏格兰折耳猫这样的牺牲品。现在很多猫协会也不认可苏格兰折耳猫，请大家千万不要饲养苏格兰折耳猫。一胎不一定会出现一只健康的折耳猫，繁殖折耳猫只会让它们活在痛苦之中。因此，我只会给它一个低级的分数。真心奉劝大家不要为了私利让动物痛苦啊！ 今天最后一位是热带草原猫，又名萨凡纳猫，体重约十二至十七公斤，身高成年可达五十公分，寿命约十七到二十年，是最大的家猫品种，猫界的阿凡达。皮毛柔软，肌肉发达，可垂直起跳两米，流线型的身材加上野性外表，简直就是家猫界的超跑。与外表不同的是。 热带草原猫个性温和，天生友善热情，还喜欢玩水，是很受欢迎的家猫，但价格昂贵，约台币三十五至七十五万元。热带草原猫是由二级保护动物守猫与家猫的杂交品种，但由于家猫与守猫大小差距大，很难配种，通常繁殖到第五代野性消失，体型稍微缩小，才会适合当家猫。 一九八零年代人工的培育出这个品种，到一九九四年才稳定基因，二零零一年终于被 TACI 育猫协会认可。热带草原猫保有原始性格，外表就像一只缩小版的猎豹，领地性强，有其他家猫没有的忠诚。如果主人或家庭遭遇危险时，会奋不顾身的挺身而出。其高贵的气质和美丽的皮毛也受贵族青睐。 迪拜皇室与摩洛哥皇室都饲养着它，甚至连意大利黑手党的托马西家族都使用热带草原猫当象征动物。热带草原猫性格温驯、忠心耿耿，能够做各种训练，学习能力强。不过因为体型巨大、活动量非常高，需要给它准备很大的空间，不推荐给新手饲养，所以我会给它一个 C 级的分数。 一只热带草原猫的价格，如果出生、配种等条件完美，甚至要价两万美金。正常的猫奴根本负担不起，还是做梦好了。梦里什么猫都有啊。今天介绍了布偶猫、芬克斯猫、曼赤肯猫、苏格兰折耳猫、热带草原猫，不知道有没有大家喜欢的猫呢？和大家分享一下，黑猩猩，我个人呢最喜欢芬克斯猫。 有可爱的反差萌，而且还不用帮它扫毛，真的是 CP 值超猫的家猫，推荐给大家。下一期的影片我将会介绍挪威森林猫、西伯利亚猫、美国短毛猫、俄罗斯蓝猫以及土耳其安哥拉猫。喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞、加分享。如果有想认识的动物，也欢迎大家留言告诉我。谢谢大家的收看，我们下支影片见喽！